Yo, Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Cheryl Saí, soy la directora de Por Amor a Rocky y de verdad de todo corazón queremos agradecerle a Laika por esta donación maravillosa. Como sabrán, un poco rescatamos gatos vallenatos, más de 200 gatos y esta donación la vamos a dividir con todas las fundaciones y rescatistas que tienen bajo su custodia gaticos vallenatos. like